visto no Espaço Cultural Vila Esperança. Aqui a gente acabou de sair do bondinho, nós estamos com café. O café hoje é leite com bolacha. E na acabar nós vamos passar, aí nove e meia tem um lanche, né? Aí depois nós vamos passar de novo com a tia Renata. Aí depois nós sai, vai lá, talvez se né, der, nós é no parquinho. Aí depois nós já estamos para ir embora. É com esse olho que tá aqui? Não, Será que tem que ser tanto olho aqui? Onde é tá o olho que espia dentro? Onde está o olho que espia dentro? Nariz. Olha, pai. Só que a mágica é que ele olha pra dentro. O menino que espiava pra dentro. Como que é isso, será? Olha o tanto de olho aqui. Onde ela? leite. verde vai colorir as folhas da As folhas que estão embaixo da, da flor e, e, da, e da maçã. E as folhas da cama da árvore. Mano, tá pequenininha é pra pintar verde. Dentro desse quadro aqui, ó que está dona árvore. Nós estamos aprendendo o quê? As partes das árvores, não é? é. Então, dentro desse quadro que está dona árvore, vai colorir de verde tudo que é folha. Só folha. Eu sei o que é folha. É, a, ah, o que tem. Pinta, pinta. O que tem. O que tem. Então pinta, pinta. Ah, tá. Do lado de Gente, melancia, a Antônia falou que é um pedaço. No começo tem que ter um, um, um toque de apresentação, assim, Que é o que vocês estão combinando e que aproveitando hoje, que vocês vão com o Gustavo agora, é principalmente para fazer esses combinados. Ensaio não é para aprender naquela hora. Para a casa de hoje, pontos por extenso. Fácil. Tá? A parte de escrever o resultado por extenso não está escrito ali. Está escrito ali? Não. Então o quem vai ter que guardar? rapidão é que eu tô com na cabeça. Esse daqui. O que, é extenso? Vitor. Escreveu o nome. Você escreveu o Thomas? Não estava a